不合适。而且我们也不是那样进行的。如果有诚心，咱们就用互相尊重的态度来进行，很好。的沟通。否则，这个结果就不好说了。 Um, if in there Canada, sincerity we on your part. Free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have. We will continue to look to work constructively together, but there will be things we will disagree on, and we will have to. That's great. The conditions first. Um,